barik Katxalingorrin, hogei urte baino gehiago daramatzagu LGTBI plus pertsonen eskubideak defendatzen. Borrota, borroka luzea izan da, gauza asko aldatu dira, gehienak onerako. Elkarteak voluntarioen bidez eskaintzen zuen LGTBI plus arreta zerbitzuak aurrera pauso handia eman zuen 2006an Nafarroako gobernuarekin hitzarmena sinatu baitzuen, profesionalizatu ahal izateko eta duela urte bete pasatxo, apustu hori berretxe egin zela zirudien. Azkenean, irunean lokal bat eman baitzen zerbitzu eskaintzeko. Azken urte hau ordea, ziurgabetasun osoko urtea izan da. Egiten ari den hitzarmenetik lizitazio publikora igarotzea ezustekoz beteta iritsi da. Murrizketa ekonomiko nabarmena izan da. 2008an, berreunda hogei mila eurokoa izatetik, 2008an, berreunda bos mila eurokoa izatera eta arreta orduak gehitu egin dira. Horren ondorioz, egungo baldintzetan, zerbitzuak zazpi profesionalizatetik izatetik lau izatera pasako da. Ez da batere erraza izan, katxalingorri plegu honetara ez aurkeztea erabakitzea. Eta badakigu, erabaki horrek, zerbitzuen kudeak eta galtzea ekar dezakela. Horrek dakarren guztiarekin. Baina ez gaude, ustaitik pasatzeko pres. Baliabideen eta langileen murrizketa honekin, arretaren kalitatea galtzen dugu hurbilekoa izan behar duen zerbitzu bat zentralizatzen dugu, batez ere landa eremuan. Hori guztia formak ahaztu gabe. Berandu eta gaizki argitaratutako plegu bat, gaur egun katxalingorrirekin hitzarmen amaitu baino lehen ebatzi ez dena eta ebatzi ezin dena. Abenduaren hogeita zazpian, inaik oraindik ez du baiestatu zer gertatuko den urtarriaren batean, ze forma juridikorekin edo ze baliabiderekin mantenduko den zerbitzua irekia egia esan ez du baiestatu zabalik mantenduko denik ere. Ezin da horrela jokatu jendearen lanarekin eta soldatarekin. Ez da LGTBI plus pertsonen bizitzekin ere. Eskua luzatzen diogu inairi eta beti bezala entzuteko eta negoziatzeko pres gaudela jakin dezaten nahi dugu. Baina batez ere eta orain arte egin dugun bezala zerbitzu duin publiko eta kalitatezkoaren aldelanean eta borrokan jarraitzeko pres gaude. gonna hit me.